Aresia aintzina babeserako zen Aneta hemen hainbat atxagen era Erasuen aurrean beharrezko zire Ardiak esian jendia bazkaltzen, baino bazkaltzeko lan egin behar da, eta hemen ditugu bolondresak, bai, kompromiso egun honetan, a, ba, beraien kompromisoa sukaldean hartu dutenak. Leno, speaker bezala ibili den gizona, omutila, o... Ez ditzen, nia, nahi azan azure ah, anaia zan? Bai, ez Zer moz ikusi gezu, hor goitikan, zer moz ikusi gezu jendea dantzan, koordinazioa? Erdi aldetik aurrera nahiko ondo. Globo guztik gutxi gora bera aldi beren muitzezian, erditik atzea anarkikoagoa zan. ba, bueno, bazokan bere kuriositatea horrek. Hor ikusi gara zer dara Euskalduna izatea eta guz zer gara, etolako zeak ez dira, netzako bintza ez dira Na, na jo nuke ez dezo zer montatzea. Adibidez, e, zer, zer egin nuke, gaurkoaren ordez? Bere, bere txapa hondi batzu, gola, diskurso radikal batzu, ez dakit, e, zola, zeakin, eta... Ez netzako hoi ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Amerikan izatzen nahi geha, kaso? Bai, bai, bai, oso happy flower gaude. Gehiagi, leno egongia galdetzen kanpotar batzuei, eta hori, uste zuten butaneroaren eguna zala gaur edo pixkate... Eh. Bai, batzuek galdetu diate, ea zertzan, eta azkenan batzutan kostaite zait erdera azaltzea ez? Eta ingoese zare gehiago, orduan, ba, bueno, erresago da esatea kalderero gila. <laughs> Arte nola azpatzaitu gula, donostian. gaur mikro motza bai, <laughs> Gaur mikro ekarri dugu ikusten dezute, hau da daukaguna, pizturako. Mikrofonoa baldin baditu zuen, materiala zerbait eman nahi badezute, piztu.info abildua gmail.com, gustora jasoko dugu, hau prekarioa da. Alare nik, es, eh, aukeran, leno ondo egonda megafonia bidez jartzearen abestia, baina nahi hau izango nuke, estenatoki gainan zu ukelelearekin jarri izan bazintugu, eta horrekin koreografia bat egin. Goizeko momentu honena izan da zu, aritu zenan ukelelearekin abesten, eta txinara joan ziren abestu duzu, errea beharrean elea oskoatu duzu, eta ondoan lau txinatar zenituen mugikurrarekin grabatzen. Eni guze, aserretin diala, zegero den denor. Oso irudi politak jaso ditut, pasako dizkio, pizturi ere bai. Bai, bueno, badakizu, hau guk editatzen degula, eta <laughs> direktamente kendu egingo degula, ez? Evidentemente, eta beste lan tokatuko zaite editatzea, beraz, pesadilan atxoz mila. A ber, egingo dugu, egingo dugu, bueno horregatik guztiagatik prozesu judiziala bertan bera uztea eskatzen dugu. Edo utzipetu denak Edo egokien den modua. Baina berroek gazte hauek libre nahi ditu. Arresien artetik